እያላበ መስቀልን ተሸክመ ስትወጣ ያንተራራ ማን ነበር ካንተ ጋራ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 ያንተ ፍቅር ኦ ያንተ ነገር ኦ ያንተ ፍቅር ኦ ያንተ ነገር ኦ ያንተ ፍቅር ኦ ያንተ ስገር ኦ ያንተ ፍቅር ኦ ያንተ ስገር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 ሲሾጎነጎኑ በራስ ሊጭኑ ቀይ ልብስ አልብሰው አዳፎ ጨክነው ሞሸሩ ለመስቀል እያሉ ይሰቀል ተስፋው ተፈጸመ ወድቀ አዳም ቆመ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 ያንተ ፍቅር ያንተ ስር